ಈಗ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಈಗ ಹತ್ತಿ ಹೀಗೋಗಿ ಹೀಗೋಗಿ ಹೀಗೋಗಿ ಹೀಗೋಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ತುದಿಗೆ ಬರಬೇಕು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಗಂಟೆನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲುಗಳಿಲ್ಲ ಹಳೆಗಾಲದ ಕಾಲದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಈ ಥರ ಮೆಟ್ಲುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಮೆಟ್ಲನ್ನ ಹತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಸಮಯ <laughs> ಅವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಂ ನೋಡಿದೆ ನೋಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಗಂಟೆ ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಂಗಿದ್ರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಈ ಗಂಟೆ ಬೇಕಾ ಆ ಗಂಟೆ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಪೀಕಿಗೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಈ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಪೀಕಲ್ಲಿರೋ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ಇವಾಗೇನೋ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಗ್ರಿಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವ್ರದೇ ಕಾರ್ಬಾರು ಈನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಪೀಕಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಕ್ ಇದೆ ಸುಂಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ನಂಗಿರಿ ವಿಗ್ರಹನ ಸುತ್ತಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಕೂಡ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ಒಂದು ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಂತೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಸುತ್ತ ಇಡೀ ಒಂದು ಲೋಕವೇ ಈ ಒಂದು ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಯಿತು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹತ್ತಬೇಕು ಅದೇ ಇಲ್ಲಿರೋ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲಂಚು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಂತ್ರದಂಡ ಜೈ ಅಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವೀಗ ಶಿವಗಂಗೆಯ ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಸೊ ಹೆಂಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿರೋದು second second time first time okay ಈಗ ಶಿವಗಂಗೆಯ ಪೀಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ದಂತಕಥೆನೇ ಇದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಬಂದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶಾಂತಲಾ ದೇವಿ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗೆಜ್ಜೆ ಏನಾದ ಕೆಳಗಡೆ ತನಕ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾರೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬಾ ಅಂತ ಅವನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ ಮಂತ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವನೇ ಬಂದು ಈ ಶಾಂತಲನ್ನ ನೋಡಿ ಶಾಂತಲನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದರಂತೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ಥರ ಕತೆ ಇದೆ ಒಂದು ಶಾಂತಲಾ ದೇವಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಈ ಪ್ಲೇಸು ಇನ್ನೊಂದು ದಂತಕಥೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಲಾ ದೇವಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನ ಅಪ್ಪಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಿ ನೃತ್ಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಶಾಂತಲಾ ಡೈವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಶಾಂತಲಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ಶಾಂತಲಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಹ ಆಹ್ವಾನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಜಕಣಾಚಾರಿಗಳು ಶಾಂತಲಾ ದೇವಿಯ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೆತ್ತಬಹುದಾ ಅಂತ ರಾಣಿ ಶಾಂತಲಾ ದೇವಿಯವರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಅರು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜಕಣಾಚಾರ್ಯವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ವಿಷಯ ಹೇಗೋ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಮಂತ್ರಿ ತನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಂತಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನು ಜಕಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ರಾಣಿ ಶಾಂತಲಾದೇವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಭಂಗಿಯ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಶಿಲಾ ಬಾಲಕಿಯ ಕೆತ್ತನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆತ್ತಲೆಯ ಒಂದು ಕೆತ್ತನೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಬೇಲೂರು ಮತ್ತು ಹಳೆಬೀಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಶಾಂತಲಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ಕಂಡು ಅವಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಶಾಂತಲ ದೇವಿಯನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದ ಶಾಂತಲ ದೇವಿ ಶಿವಗಂಗೆಯ ತುತ್ತ ತುದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಘಟನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಬೇಲೂರು ಮತ್ತೆ ಹಳೆಬೀಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಇದೇ ಕತೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ರಾಣಿ ಶಾಂತಲಾದೇವಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹತ್ತೋದು ಹೆಂಗೋ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಇದೆ ಸೊ ಸಖತ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಮಂಕಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೋದಂತನ ಏನೋ ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಾಲು ನಿತ್ಕೊಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನೇ ಇರಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರತ್ತೆ ಈಗ ನಿತ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ನಡಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಸುಸ್ತು ಅನ್ಸಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಾಲು ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ 이다 그때 ಈ ಥರ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿದೆ ಸೊ ಈ ಕೆತ್ತನೆ ಏನೇನು ಬಿಂಬಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋದರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದೇ ಹವ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಲೇಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಿರೋದೇ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಈ ಒಂದು ಶಿವಗಂಗೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದೇ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ take care bye see you see you from Shivagange